Merhaba Neskeyim sahipçiler. Merhaba Delontu'ya sevenler. Herkese merhabalar. Hayırlı üşümeler. evet. Long Dark sevenler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, hatırlayacak olursanız geçen hafta bayağı bir zorlanmıştık ve ölümün eşiğine gelmiştik. Sesim geliyor mu ya? Ha. Ölümün eşiğine gelmiştik. E, kal bulamadığımız için ölmek üzereydi. Muhtemelen de bu bölümde öleceğiz. Spoiler veriyorum şu an. Şu an itibariyle spoiler veriyorum. Bu arada soğuktan üşüyün diye biraz bekliyorum. <laughs> Neyse. Manzara güzel ama biraz soğuk. Ya odam sıcak ama bu manzara eşliğinde üşümemek elden değil. <laughs> Zaten hava soğuk. Bayağı bir soğuk. Etkileyici. Kırmızı fular, kürek, çanta ve tüfek. Yerde tüfek var. Evet. Evet. Bu espriyi de yaptıktan sonra kaldığım yerden devam ediyoruz. Kal bulamadığım için yani Tinder bulamadığım için, tutuşturucu bulamadığımız için e, yemek pişiremedik. Yemek pişiremediğimiz için yorgun düştük. Yorgun düştüğümüz için de şu an ölmek üzereydik en son bıraktığımda. Bakalım neler olacak. Devam diyorum. Ya, bu durumda bir kulübeye sığınmıştım. Elimde şu an hiçbir şey yok. Gaz lambası bomboş. Yakıt ihmali de yapamıyorum. O kadar yani. O derece. Ah. Kibrit de mi yok elimde? E, kibrit vardı. hiçbir şey göremiyorum ki. Ben bu durumdayım. Üşüyorum. Aşırı açım. Bitkinim. Bunu yesem ne olur ya? Arkadaşlar bilmiyorum ne olacak ama En azından üzerimdeki ağırlıkları atıyorum ki. Meşaleyi de yakamıyorum. Harap olmuş. Aa elimde cedar odunu varmış. Bundan tinder yapabiliyorduk herhalde ya. Ya bildiğim kadarıyla evet. Yok. Tamir diyor. Tamir edeceğim be. Zaten ölüyorum. Ben bitkinim. Diğer yatağı yapsam ya o değil de CC olduğu için hiçbir şey göremiyorum şu an. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Niye? yer yatağım yok. Çünkü ben yer yatan bir yere koymuştum. Yani. Ya şu an hiçbir şey göremediğim için en azından ölüşünü göstermek istiyorum size. Çiğ şey etini yesem ne olur ya? Denemeye de korkuyorum açıkçası. Hiçbir şeyim yok çünkü. Yiyeceğim yapacak bir şey yok. Evet. Biraz eğlenmesi. Van gıda zehirlenmesi. Çayım da yok. Geçmeyeceğine göre. Yapacak bir şey yoktu. Denemek zorundaydım. Biliyordum gıda zehirlenmesi olacağını. <sighs> Evet, şu an ee, ölmek üzereyim. Karanlığın bitmesine 4 saat var. Hiçbir şey yapamıyorum şu an itibariyle. En azından öldüğünü görün. Yapacak bir şey yok. Bu, bu ekranda kalsın. Bu ekranda kalsın. Evet, Dilong Dark'ın sonuna geldik. 4 gün 8 saat 53 dakika hayatta kalmışım. İlk oynamam bu arada söylemeden edemeyeceğim. Bayağı iyi mücadele ettim. Hele okurdum bir anda bana saldırması. Ben kapıya bakmaya gittiğimde saldırması. Ve hayatta kalmam müthiş. Tüfek bulamadık. Belki tüfek bulsaydı bunlar başımıza gelmeyecekti. En azından cece bitseydi ya. şeylerle uğraşamıyor muyum? Evet. Şu an bitkinim. Ya bu öldüğümü resmi yani. Herhalde yok çıkarım artık üzerimde. Öyle yıkayın demiyoruz. Eksi 3 derece hissediyorum şu an. Artık üşümeye başlayacağım. zaten son gün. Burada kurt saldırdı bana. Ben kurtu uzaklaştırdım. Log kayıtlarımız bu şekilde. ne yapalım? Ölmesini bekleyelim mi? Ya da Bunu da yiyeceğim. Öleyim gidip artık. Bunu da ya. Evet şu an <laughs> Tokum ya inanılmaz. 10 saat uyumam gerekiyor. Sabah olsaydı belki kurtulurdum ya. Bitkinim sadece. Yer yatağını görebilsem. Çünkü yer yatağını göremiyorum. Küfür etmedim de hiçbir şey yapamıyor muyum ya? Ya şu savaş şeyin şeyi niye bitti ya? şey göremiyorum ki. Az olsa görseydim ya. O zaman belki kurtulurdum. Aynen ya. Hadi öyle artık ya. Şey yap yaparsam ölür. Kondisyon kaybedeceği için. Ölmesini bekliyoruz ama. On iki dakika böyle bomboş bakmakla geçti. E, karanlık olmasaydı ben bu kızı kurtarırdım da. Hiçbir şey göremiyorum şu an. Dışarı çıkar gene bir şeyle de kurtarırdım da. Neyse yapacak bir şey yok. Bir şey göremiyorum şu an. Bari siz görün. Kötü. Yer yatağımı da koymuşum sanırım muhtemelen. Neyse. Öldüm. Gayet öldüm yani. O yüzden tahmin edeyim. Öyle de kondisyon kaybediyorum. Ölümün eşeğinde kıza ne iş yaptırıyor? Nasıl edeyim mi? Bunda tamir et. OBS ne güzel hareket ediyor kalp atışından. De bir. Şu an ölmek üzereyim evet. Evet donuyorum şu an. Evet. Ölüm nedenim gıda zehirlenmesi yüzünden öldüm. Evet. Yazın tarihe. Gıda zehirlenmesinden öldü. Aslında ölüm sebebim gıda zehirlenmesi değil arkadaşlar. Ölüm nedenim Tinder bulamadım. Yani, ya Tinder bulsaydım inanın bana hayatta kalacaktım. Yani o çiğ geyik etini yemememin sebebi sadece çabucak ölmek istememdi. Yani bu şeyi yaşatmamak için de 4 gün 12 saat 46 dakika hayatta kaldım. Benimle birlikte hayatta kalan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçek hayatta ölmez sağ kalsa bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. İyi eğlenceler. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Pazar testi günleri videosu artık long dark olmayacak. Ee, muhtemelen onun yanında yeni bir video gelecek. Ee, bir oyun var. Satın aldığım bir oyun. Hepinizin yakından takip ettiği bildiği bir oyun. Türkçe yama çıkmasını bekliyorum. Türkçe yama çıktıktan sonra e, beraber o oyuna başlayacağız. Türkçe yama çıkana kadar pazartesi günleri boş kalacak ki yerini başka oyun doldurmasın. O yüzden teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.